Olá, somos os professores do Instituto da Che, Bianca Cássio, e hoje a gente vai tirar as dúvidas que estamos recebendo por e-mail dos nossos alunos, no YouTube, no nosso canal. E a primeira dúvida é do Raie Hai no YouTube. Num dos vídeos ele comentou Tenho 20 anos e não tenho professor por perto. Queria saber se posso aprender sozinho. Nós temos um minuto para responder essa pergunta. Então, essa questão é bastante complicado porque você necessita ter alguém é, olhando sua postura, corrigindo. Então, sozinho, você realmente vai conseguir aprender, mas terá alguns vícios e serão difíceis de conseguir tirar depois. É porque é, você teria uma segunda opinião, né? uma segunda visão, quando você está é, com um professor, alguma coisa assim, te ajudando, te orientando para ver uma, um problema que às vezes você não sabe que está dando problema e que pode vir à frente ocasionar algum problema mais sério, alguma coisa desse tipo, né? Então, é, é possível aprender sem professor, só que é, o ideal é que você tenha alguém, pelo menos nesse início, né? E com o tempo você vai conseguir orientar, é, se orientar, se visualizar, ver se, o que, que você está fazendo, para tentar é, corrigir sozinho, tá certo? Ficamos por aqui. Obrigado.